آر وے کری رت اللہ فرما دینا دل دلدار دلا دے آئے پتنوں چکے کنڈ دیتی جدی آرام تو بیلی تے سب جگہ بیلی ان بیلی بھی بیلی سجنہ پاج محمد بخشان يصدي بي علي نو جوان ہونا تین بھی رونا رہو تے بھی رونا کملی والے دے بان جونا دا دل نہیں لگ جاؤ ایک دن پیلا لے امشی مدینہ چھڑ گئے ہیں ملک شام علی ٹور پہ صحابہ نو خبر ملی سارے صحابہ رستہ روکے آؤ اکیا بلال مدینہ چھڑ کے نہ جامی حضرت صدیق اکبر آ گئے فرماؤں لگے بلال میں تینوں مدینہ چھڑ کے نہیں جاؤں نہ دینا بلال نے ہاتھ جوڑ لیں اج پالا ہو کہ اپنے لئے خریدیا جیتے میں نہیں جانا کہ نبی کریم آستے خریدیا سی کہ آج میرا رستہ نہ رکھے آج میرا کملی والے باج مدینے بھی دل نہیں لگ جاؤ کملی والے نظری نہیں آدھے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا نو جوان پلال روتے مدینہ چھڑ کے جا رہے سارے مدینے والے بلال دی کنڈ بے کے روئی جا رہے مدینے تو باہر نکل کے بلال نے مڑ کے مدینے والے بے ویکھے آئے مدینہ دیاں خجوراں دے درخت نظری آئے رو کے فرمان لگے اچھیاں لبیاں لال خجوراں کے پت جنا دے شابے کس دمنا نال پریتے ساڑی سکویوں دم نظر نیا وے گلیاں ساکھوں سنجد سی ون ساکھوں ویڑا کھامن آوے غلام فریدہ اوت کی بسین آؤں اتنے یار نظر نہ آوے جما یار پیچھے مکہ چھڑ کے مدینے آئے اج مدینے کملی والے نظری نہیں آؤ مدینہ چھڑ کے شام ٹر گئے کے شام چھ مہینے گزر گئے دن بھی رونا رو بھی رونا لگیاں بالے چپ نہیں کرنے دے کہ دیئے لکھیں دلا سے نر گئے یار چھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاک سے میں باندھ ایک رات آئی ادھی رات ویلے روندے روندے بلال دی اکھ لگ گئی کملی والے خواب دے اندر آئے فرمایا بلال میرے نال ناراض ہیں ارد کی تھی کملی والے تیرے بھی غلام آئی فرمایا میرا مدینہ کیوں چھڑے آئی ارد کی تھی کملی والے تسی نظری نہیں ہوتے ہیں کملی والے مدینہ دیا گلیاں سجیاں لگ دیا نے فرمایا اٹھ بلال مدینہ آ جاؤ میرا تین ملن جی بیا گئی کہ سپنے اندر میرا مہی ملیں تے میں گل بھی پا لیا باواں آخ نا کھواؤ کتے پھر بھی چھڑنا جاواں فاطمہ بیل بلال رو دے مدینہ تیبہ والے آ رہے جدو مدینہ دیا دیواران نظری آیاں حضرت بلال دیا چیخہ نکل گئی آئے آکے دیواران دے مٹی چمدین نکے نکے بچے انہوں سینے لگا کے رو کے فرما دے تو آڈے مقدرہ دواری جام آئے اونا حباوہ ویچ سال دے ہو جتے میرے نبی دے ساما دی خوشبو ہوئے ٹوڑے ٹوڑے مزدے نبی دی اندرے آئے کدے ایسا نکر چ جاندے ہیں کدے دوڑ دے سن کری چ جاندے ہیں کدے کدے نے کملی بولیا تیرا پیلا لایا ہی ایڈی دوروں بلایا ہی کملی والے دید کرا دے آؤ کے نبی پاک دی قبر انور تے لیٹ کے جب ہمارے آؤ مدینہ دیاں گلیاں جو کوہراؤں بچ گئی اج سونے دا بلال آیا ہے سارے لوگ روندے مسجد نبی والے دوڑ پے نوجوانوں بلال ول ویکھ کے اج لوگاں نو نبی دے زمان زمانہ یاد آیا کوئی ایسے نکری جی بے کے رون دے ہیں کوئی ایسے نکری جی بے کے روئی جا رہے آئے کوئی نبی کریم دمی پر بے کے روئی جا دائی صحابہ فرمایا بلال وہ اذان سنا دے ہیں جڑی نبی نو سنا دا رہے آئے فرمایا کہ اذان پڑھ دا سا اذان والا بے خدا سا ہے اج کملی والے نظرین آئے کلے جا پھٹ جائے گا امام حسن حسین آگئے کہنے لگے چاچا بلال وہ اذان اذان سنا دیں جڑی نانے نو سنا دارے آئی بلاؤں نے نبی دے دو پنے نو سینے نار لائے آئی نبی کریم دے ممبر دے سامنے کھلو گئے کنا جگلیاں تے بلاؤں اذان شروع کی تھی بلاؤں دی اذان سن گئے لوگاں نو نبی دا زمانہ یاد آرے آئی لوگ چیخہ مار کے روئی جا رہے جڑے بلے بلاؤں دی آواز بلندی ہوئی نہ کتابہ جی پڑھیا ہو بلاؤں دی آواز سن گئے کبار ساریاں پردہ دار مدینہ دیاں بچیاں روندیاں مدینہ دی کلیاں چے آگئیاں ناما دودھ پیلاؤں دے بچیاں نو چھٹ کے دوڑے پہیاں نکے نکے بچے روندین بچے رو رو کے کہتنے اممہ ملا لگیا نبی قدویوں نے بچے بھی روندے ماما بھی روندی آن حضرت بلال دان پڑی جا رہے جدو بلال نے پڑے آئی اجادو اللہ محمد رسول اللہ کملی والے دن آؤں تے چیخ بلندے ہو گئی آئی حضرت بلال نے اکھیاں کھول کے بکھے آئی نبی دمی پر خالی نگری آیا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے دن دن دے بعد ہوش آیا اٹھ کے ملک شام ٹر پہ مڑ کے نبی پاک دی خبر ول بیکے آؤ کہن لگے ہجر راجے پانی منگے تے میں نہ دے گیڑا جی درد تین بٹھا کے یہ درد پرانے چھیڑا